या दो सेगमेंट्स में आपने देखा कि हमने की लाइट पेंटिंग और फ्लैश पेंटिंग क्रिटिक्स का इंतज़ार रहेगा लेकिन अब जो टेक्निक मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ जहाँ तक मेरी नॉलेज है पूरी दुनिया में इस टेक्निक को इस अंदाज से इस्तेमाल नहीं किया गया टेक्निक बुनियादी तौर पर जो कैमरे से मैं जो सपोर्ट लेने जा रहा हूँ या कैमरे के जो मेकनिज़म से जो सपोर्ट लेनी है वो है इमेज ब्लेंडिंग की यानी कि इमेज ब्लेंड एक वक्त में आप एक ही एक्सपोजर के ऊपर दस एक्सपोयर बना लेते हैं ये पुराने ज़माने में भी होता था जब एनालॉग सीरीज़ थी लेकिन डिजिटल में भी अवेलेबल है आप गूगल करेंगे तो आपको बेशुमार डिजिटल ब्लेंडिंग के इमेजेस मिलेंगे आपको टेक्निक्स भी मिलेंगे जहाँ तक मेरी नॉलेज मेरी रिसर्च है उसमें ये टेक्निक अवेलेबल नहीं नज़र आई यानी कि किसी ने इस टेक्निक से इस तरह से काम नहीं किया अब आते हैं इसमें camera settings camera settings are entirely very much simple number one हम इसे करेंगे टेन एक्सपोयर का सिंगल इमेज मल्टीपल इमेज का मल्टीपल एक्सपोयर का सिंगल इमेज बनाएंगे लेकिन टेन शॉट्स के साथ एक्सपोयर uh, की बात करें एक्सपोयर बड़ा सिंपल है one two one by one two five यानी कि एक सेकंड का एक सौ पच्चीसवा हिस्सा हमारी shutter speed F again F sixteen I S O will remain hundred ये तीन बुनियादी चीज़ें हैं लेकिन सेटअप कैसे लगाना है कितना सिंपल है क्या है तो वो शुरू करते हैं इसके लिए आप पहले हमने की ज्वेलरी फोटोग्राफी अब हम करेंगे प्रोडक्ट फोटोग्राफी शैम्पू की बॉटल या कोई भी परफ्यूम की बॉटल हो सकती है कुछ भी हो सकता है you can use one light और you can use two lights पहले हम स्टार्टिंग में वन लाइट से काम करेंगे फिर टू लाइट से काम करेंगे लेकिन साथ ही मुझे कैमरे को flash off camera flash trigger करवाने के लिए अगर नाइकॉन की ओरिजिनल हो या आपके पास ट्रिगर होना चाहिए फ्लैश ट्रिगर जिसको ऑफ कैमरा फ्लैश ट्रिगर कहते हैं ये बिछाई मैंने एक छोटी सी सादी सी शीट ब्लैक मेरे पास इस वक्त चूंकि क्वारंटाइन का पीरियड है और मेरी शीट आप देख रहे हैं खासी गंदी सी भी है लेकिन इससे कोई इशू नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है कैमरा चला जाएगा थोड़ा सा पीछे और ये एच से एच मूमन जब हम प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हैं तो ग्लव्स भी पहन लेते हैं ताकि कोई स्टेन कोई निशान ताकि बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग में हमें प्रॉब्लम ना हो एडिटिंग ना ज़्यादा करनी पड़े ये शीट तो बहुत ज़्यादा एडिटिंग मांगेगी लेकिन अभी हमारा एडिटिंग वाला ट्यूटोरियल नहीं है लेकिन चूँकि एक प्रॉपर ट्यूटोरियल हम प्रोडक्ट फोटोग्राफी के हवाले से करना चाह रहे हैं तो वो करते हैं दोबारा से कैमरा अलाइन करेंगे उसकी सेटिंग करेंगे कैमरा सेटिंग की तरफ एक्सपोयर मैंने आपसे शेयर कर दिया कैमरा सेटिंग्स में अगर आप आजकल जो लेटेस्ट कैमराज आ रहे हैं D fifty five hundred fifty three hundred ये सारे नाइकोन की ऐप डब्ल्यू एम यू से जो मोबाइल ऐप है उससे ट्रिगर कर सकते हैं अदरवाइज़ या तो आपको शटर रिलीज केबल लगाना पड़ेगी लेकिन मैं शटर रिलीज केबल भी इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि उमूमन लोगों के पास ये नहीं होती तो इसका जो तरीकाकार मैंने इख्तियार किया है तो आते हैं उसको पहले हम सारा सेटअप चेक करते हैं सेटअप मैं आपके साथ शेयर कर दूँ इमेज क्वालिटी पैक फाइन बुनियादी तौर पे स्टैंडर्डाइज्ड है अगर हाई एंड पे काम करना हो तो आप एन e वगैरह इस्तेमाल करते हैं बेसिक और नॉर्मल जो है वो सिर्फ व्यू करने के लिए होती है एडिटेबल नहीं होती other than that picture control जो यानी कि तस्वीर की जो कलर की क्वालिटी या बाकी चीज़ें हैं उसमें सिर्फ शार्पनिंग को मैंने फाइव पे रखा हुआ है क्लैरिटी को प्लस वन कंट्रास्ट को प्लस वन ब्राइटनेस सेचुरेशन और ह्यूज़ को मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा ताकि मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं अभी और एडिटिंग में मेरे पास मार्जिन काफ़ी रहेगा इतना काफ़ी है other than that active control जो है वो डिलाइट पे नॉर्मल पे है जो स्टैंडर्डाइज्ड है बुनियादी दो सेटिंग्स तो मैंने आपको बता दी पैक फाइन इस्तेमाल कर रहा हूँ नॉर्मल उसका विगनेट कंट्रोल है और कलर पिक्चर की क्वालिटी जो कलर करेक्शंस के हवाले से वो भी मैंने आपसे शेयर कर दी अब आते हैं उस बुनियादी टेक्निक की तरफ मल्टीपल एक्सपोजर या image blending within the camera तो वो कैमरे में अगर आप आएँ तो कैमरे के अंदर आकर आप देखेंगे कि ये समवेयर सेकंड स्टेज में यहाँ पे आके मिल जाएगी आपको विच इज़ ऑफ मैं जब इसे ऑन करूँगा सीरीज़ की शेप में ऑन करूँगा सीरीज़ की शेप में नंबर ऑफ़ शॉट्स मैंने वही टेन रखे हुए हैं मैक्सिमम मिनिमम जो शॉट्स आते हैं वो दो दो से दस तक यानी कि आप जितनी भी तस्वीरें बनेंगी वो एक सिंगल इमेज की तस्वीर एक सिंगल डीएनजी डिजिटल नेगेटिव बनेगा लेकिन 10 तस्वीरों को इकट्ठा ही मज करके एडोब की तरह का काम करके हमें एक सिंगल तस्वीर देगा ओके सीरीज़ ऑन है दोनों चीज़ें ऑन है इसके साथ ही मैंने एक और चीज़ चूँकि इस कैमरे में वाईफाई नहीं है लेटेस्ट कैमरास में वाईफाई है तो आप वाईफाई के थ्रू नाइकॉन की ऐप को एंड्रॉयड हो या आईओएस सिस्टम हो उसके through remote control smart shutter release मैं बार बार कैमरे को हाथ नहीं लगाना चाह रहा तो मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ इंटरवल टाइमर शूटिंग और उसके लिए मैंने इसको दे दिया दस सेकेंड का इंटरवल और ये मेरा सेटअप तैयार है लेकिन इससे पहले मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो देखनी पड़ेगी कि आया इन लाइट्स में मैं काम कर सकता हूँ या नहीं तो उसका बड़ा आसान तरीका है उसको चेक करने का कैमरे को मैंने लेवल पे लेके आया लाइव व्यू ऑन किया ताकि जितना एरिया मुझे चाहिए वो मैं ले लूँ और मैक्सिमम मैं क्लोज टू द सब्जेक्ट हो जाऊँ मैंने सेटिंग्स रखी हैं या एक्सपोयर की जो रीडिंग्स वगैरह रखी हैं वो मेरी one two five shut speed F sixteen और हंड्रेड आई एस ओ मैं क्लिक करूँगा बग़ैर फ्लैश गन के ये तस्वीर उतरने के बाद मैं इसका चेक करूँगा हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम में ये जो वाइट बार है बिल्कुल अपने लेफ़्ट की तरफ है तो इसका मतलब है कि अवेलेबल लाइट में से कोई लाइट मेरे सब्जेक्ट के ऊपर मेरी फोटोग्राफ के अंदर ऐड नहीं हो रही डन हो गया अब इसके ऊपर लगाते हैं हम ट्रिगर जो हमारी फ्लैश गन को ट्रिक करवाएगा स्टार्टिंग में मैं इसे वन फ्लैश से काम करूंगा menu multiple exposure on self timer चूँकि मैं शट रिलीज केबल भी नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा कुछ भी नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा थर्टी फोर से पहले स्टार्ट करेंगे हम thirty two one by thirty two flash power के साथ तो ये पहली लाइट मैंने स्टार्ट की टाइमर एक्टिवेट हो गया तीन सेकंड के बाद तस्वीर हो रही है दस सेकंड लेती जाएगी fire number two fire number three different product के डिफरेंट हिस्सों पर मैं डिफरेंट एंगल से लाइट डालता जा रहा हूं बिल्कुल ऊपर से भी बड़ा डिफरेंट सा इसका टेस्ट और टेंच है कि मतलब एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव में काम करना वाकई मज़ा आता है समटाइम्स आपको बाकी सारे शॉट्स मैं फ्रंट से दूंगा डन टेन एक्सपोजर मेरे कंप्लीट हो गए और ये ब्लेंडिंग के बाद सारी तस्वीर तैयार आपके सामने अभी भी ये होल्स लाइट के नज़र आ रहे हैं लेकिन कोई इशू नहीं है एडिटिंग में ये निकल जाएंगे लेकिन एक ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी मल्टीपल लाइट्स के साथ ये प्रोडक्ट की गई है उम्मीद है ये छोटी सी एफर्ट आपको पसंद आई होगी और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा दावा तो नहीं करूँगा लेकिन कम से कम मेरी नॉलेज में ये है कि इस तरीके से इस सिस्टम के तहत एक सिंपल फ्लैश गन से इतने मॉडिफाइज का इफ़ेक्ट आज तक मैंने कहीं पे किसी ट्यूटोरियल में नहीं देखा अब मैं इसी ट्यूटोरियल को एक्सटेंड कर रहा हूँ पहले जो काम मैंने किया था सिंगल फ्लैश से किया था अब मैं दो फ्लैश से काम करूँगा यानी कि सेम सेटअप सेम चीज़ें दो फ्लैश गन्स लेकिन मुझे इसके लिए साथ एक हेल्पर एक दोस्त एक मददगार की ज़रूरत है तुसीफ तो भाई आ जाइए जिस जिस एंगल पे जितने डिस्टेंस पे मेरी लाइट होगी उतने डिस्टेंस पे आप रख के बिल्कुल ज़मीन ग्राउंड लेवल पे आ गए ओके जी कैमरा स्टार्ट करते हैं मेन्यू में गए इंटरवल टाइमर मैंने साथ इंटरवल के साथ टाइम डिले भी लगाया हुआ है कि खुदा ना खास्ता मेरी फ्लैश ये टेबल या कोई चीज़ हिल ना जाए कैमरा शेक ना कर जाए शॉट टाइमर एक्टिव हो गया माप हो चुका है टाइम डिले हो रहा है वन टू पीछे मेरे इसी तरह से नहीं नहीं थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा पीछे कैमरे में ना आए नीचे नीचे बिल्कुल भी नीचे बिल्कुल नीचे ये वेल सीधा रखिए बिल्कुल सीधा टू थ्री जरा सा और ऊपर यहाँ पे डन फ्रंट पे आ जाइए ऊपर दरमियान में बिल्कुल बॉटम पे नीचे की तरफ ऐसा से टच ना करे बस नीचे बिल्कुल और नीचे आप इधर सामने आ जाइए सामने से ऊपर से नीचे की तरफ मैं ऊपर से इसके हेड को ज़रा प्योरीफाई करवाऊँ अब मैं पीछे चला जाता हूँ आप मेरे बराबर इस एंगल पे आप इस तरफ आ जाइए थोड़ी सी लाइट हो भी सकता है कि लीक कर जाए इट्स डन ये देखिए जी हमारी तस्वीर तैयार है इवन हमारे मॉडिफाइज की लाइट लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है बाद में हम एडिटिंग में इसे रिमूव कर सकते हैं बड़ा सिंपल सा तरीका कार होता है जो इस लेवल पे प्रोफेशनल फोटोग्राफी करेगा ऑब्वियसली उसको इतना तो पता होगा कि एडॉप में कितना एडिट करना है ये हमारे डिफरेंट एक्सपोजर्स हैं इसकी मैं डिटेल दिखाता हूँ आपको प्रोडक्ट की thank you very much for watching this short tutorials मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का लेकिन इसके साथ साथ कुछ सवाल आपके जहन में उभरे होंगे मैं उनका शिद्दत से इंतज़ार करूँ नंबर वन ये वाइट बैकग्राउंड कैसे ब्लैक हो गई नंबर टू बहुत सारी चीज़ें कैमरे के अंदर से मैंने कैसे इस्तेमाल कर ली ये सवाल अगर आपकी तरफ से आएंगे तो हम आपके लिए कुछ अच्छे से गिफ्ट भी लेके आएंगे अच्छी अच्छी चीज़ें भी लेके आएंगे जितना आपका अच्छा सवाल होगा जितना आपका क्रिएटिव क्वेश्चन होगा उतने ही आपके लिए अच्छे गिफ्ट्स होंगे क्रिटिक अपनी जगह पे मैं इसे एक्सेप्ट करूँगा बिल्कुल करनी चाहिए चाहे मैं टीचिंग से हूँ या चाहे मैं फोटोग्राफी के वाले से बात करूँ क्रिटिक्स को मैं एक्सेप्ट करूँगा मैं मैंने अपने तई पूरी कोशिश की है कि इसमें से कोई ऐसी चीज़ मिस ना हो लेकिन अगर आपको कहीं पे भी लगे कि कोई स्टेप आपको फॉलोअप करने में प्रॉब्लम हो रही है आप मैसेज कीजिए लिंक कीजिए व्हाट्सएप कीजिए मेरा ये लाइन्स टू नीचे आ रही होगी जिसको कह लें आप लिंक की तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दूँ और बिल्कुल इंशाल्लाह पूरी दयानदारी से देने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी किसी और ट्यूटोरियल के साथ लेकिन इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए और जितनी जल्दी हो सके हम इस पेंडेमिक सिचुएशन से बाहर आएँ और पूरी आज़ादी के साथ मेरी आज भी ख्वाहिश है कि मैं फ़ोटो वॉक्स पर जाऊँ thank you very much I love you Pakistan जिंदाबाद